Desde mi residencia de invierno en Nueva York quiero felicitarles la Navidad y desearles un próspero 1959. que se le va. Está fatal, fatal. Chumina, chumina. Señora, que estoy aquí. Anda, tírame esto y tráeme champán del bueno. Por supuesto, señora, que no falte. ¿Y a su invitada le traigo algo? ¿Qué invitada? Pues señora, la que está ahí mismo. Buenas noches. <coughs> Leona Carrington. Soy el fantasma de las navidades. Esto tiene muy mala pinta. ¿Pero tú me ves? Pues claro, digo, si yo soy escocesa, y allí otra cosa no, pero fantasma, todo lo que quiera, señorita. Ah. Leona Carrington, vengo a advertirte sobre tu futuro y no se pinta nada bien, ¿me entiendes? ¿Y a ti qué te importa mi futuro? ¡Broja! Señora, un respeto a los difuntos. Se va a enterar la gorda esta. ¿Pero qué clase de antro es ese? Este es tu futuro, Leona. Anda, que como no levantes cabeza. ¡Ay, qué ambientazo! ¿Cómo me gusta esto? Ni loca me pillan a mí aquí. Loca no, Leona. Pobre. ¿Pero qué tontería es esta? Así es como vas a terminar si sigues con tu vida de lujos y miserias. Ah, comprendo. ¿Y dices que esto tiene solución? Debes aprender a repartir paz y amor, sobre todo en estas fechas. Ah, comprendo. Bueno, chica, pues cuando me devuelvas a mi mansión, empiezo, ¿eh? Que aquí huele a un incienso muy raro. Esa debe ser la dueña de la casa. ¿Y a mí qué me suena su cara? Ay, como en casa no se está en ningún sitio. Leona, no me has escuchado. Fantasma de las navidades futuras. Me has enseñado una tremenda lección. Ya puedes irte. Recordarás este día, Leona Carrington. Recordarás. Como para no recordar semejante tontería. Yo pobre, dice. Ah, ¡Chumina! ¡Chumina! Señora, que estoy aquí. Tendrás que trabajar en Navidad, que lo sepas. ¿Y ese champán? Ahí sí, me a ¿Dónde se había metido? Las estábamos buscando. Si yo le contara. Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Venga, lo acompaño. Pues nada, eh, buenas noches. Que pasen feliz Navidad, o Hanukkah, o lo que celebren. El caso es comer y todo lo que pillen. ¡Hala! ¡Adiós! ¿Y ese champán? Paz y